січневий мороз, срібним інієм вкрилися віти, нам сімнадцяти ще не було, О, як нам ще хотілося жити, нам сімнадцяти ще не було. О, як нам ще хотілося жити, нас тут триста до бою пішло, рятувати свою країну, ми залишили неньку й сестру, хтось можливо й кохану ми залишили. можливо й кохану єдину. Причаїлася тиха жура, десь у кругу. đại sao землю січневий мороз, срібним інієм вкрилися віти, У нас тут триста.